हेलो दोस्तों मेरा नाम है कपिल सोनी आप देख रहे हैं कपिल सोनी फिटनेस और आज आप लगाएंगे डेड लिफ्ट हेलो गाइस तो आप ऐसे लगाएंगे रोड के बीच में आपके पेन होंगे इसे पेन क्या आप वो रहेंगे क्रॉस रहेंगे उसमें लेग की पोजीशन सीधी रहेगी स्ट्रेट